Mipango ni matumizi. Bila ya kupanga huwezi kutumia. Ndivyo hivyo ilivyotokea katika kukirudisha upya chama cha wananchi kafu katika kisiwa cha Zanzibar. Viongozi wa chama hicho walipanga na wanaendelea kujipanga katika siasa. Hivyo basi Mipango hiyo iliwapelekea wanachama hao kufanya uzinduzi wa matawi katika wilaya nne kwa Pemba. Wilaya hizo ni Micheweni, Wete, Chake Chake na Mkoani. Ziara hiyo ilifanyika kuanzia tarehe nne ya mwezi wa kumi na mbili na kumalizika tarehe nane ya mwezi huo huo Miongoni mwa matawi yaliyozinduliwa ni tawi la Mchangani, Vingunguni na tawi la Simaongwe. Mtazamaji, je, unajua ni kwa nini nilitaja matawi machache yaliyozinduliwa kisiwani Pemba? Letu Simaongwe wenzetu wana tatizo kubwa la kukopi la kuiga, na wanakopi mpaka jina. Tumeelewa, mmeelezwa hapa kwamba sisi tukiondoka hapa, wao watakuja. Wao kazi yao ni kutufuja sisi, lakini waambieni kungu haishindani na hawasikii. Kungu haishindani na kungu haishindani na jiwe. Watafute shudu yao watafute nini? Shudu yao. Thamani hii ambayo mmeipata leo, thamani hii imekuja kwa sababu ya sisi. Nyinyi mmekubali kujitolea, ushawishi umekuja mkubwa hapa. Tumepata kiwanja ACT, tumepewa kwa raha kabisa ACT. Usiku wakaenda kapiga mashimo ya mgomba, wakapanda migomba. Na mimi nakuapieni kwa jina la Mwenyezi Mungu, sio CCM. CCM siasa hizo washapitana nazo. Zilikuwa siku hizo kafu na CCM wana Ulubani. Sasa hivi siasa hizi zoko sasa hivi ni za kistaarabu. Mpaka lini watu watagombana, watasusiana? Hiyo habari hiyo, kama wanayo nyingine, si hatuna. Nakwambieni wa bendera ile na mlingoti, sio CCM. Waswahili wanasema Rafiki yako ndiye adui yako. Matawi hayo matatu siku ya kuzinduliwa kwake kulikuwa na furaha, kama tu vile wahenga wanasema furaha haidumu. Ndivyo hivyo ilivyotokea kwa matawi hayo matatu. Tuanze na tawi la kafu la Ole Simaongwe. Tarehe 24 ya mwezi wa kumi na mbili tawi hilo lilifanyiwa uharibifu na vijana walioshawishiwa na viongozi wa ACT kulivunja. Tawi la pili ni Mchangani waling'oa mlingoti na kuondoka na bendera na kamba yake pia kama tu vile inavyothibitishwa na katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu wakaiba. Unaambia hizo si siasa, siasa hizo zimepitwa na wakati. Tena polisi wapigwa ripoti kwamba jamani, tendo hili limefanyika. Sasa kama polisi hataki hatua, si hataki hatua mikononi mwetu lakini lakini hii ikipatuliwa tena, natoa challenge hii ikipatuliwa tena ikaibiwa, mlikoka nini, sisi tatafuta namna ya kumtakia Mwenyezi Mungu. Na la mwisho ni tawi la Vikunguni ambapo bendera na kamba yake vilichukuliwa. Hayo ni baadhi ya maeneo yaliyoharibiwa huko kisiwani Pemba na ndivyo hali ya kisiasa ilivyo kwa sasa kwenye baadhi ya vyama. Napenda kuwakumbusha kuwa siasa sio vita vya mwilini, bali ni kuwa na hekima, busara na maneno ya mvuto kwa mchama wako, kwani Zanzibar ni kisiwa chenye amani na upendo. Hivyo basi tuvidumishe.